mo wo ìtàn ààrẹ ọ̀nà kakanfò àfọ̀njá one èyí tí bàbá wa pìtàn sọ mo dẹ̀ rí i pé wọn ò sọ̀rọ̀ nípa kogi àbẹ́ ẹ ti gbàgbé pé àwọn yorùbá wà ní kogi popularly known as eh, yagba Awara yagba àbí okun àbí àwọn ará Kàbà tí wọ́n mọ̀ sí Kàbà kì í ṣe Kàbà nìkan o Kàbà wà Mọ̀pá wà Èrè wà Èrí wà Ẹ̀gbẹ́ wà tẹ́ bá fẹ́ lọ sí Ìlọrin tẹ́ fẹ́ lọ sí Ìlọrin láti láti Lókọ́jà kò sí kẹ́ má gba Ẹ̀gbẹ́ kọjá Kàbà kọjá Ẹ̀gbẹ́ lọ sí lọ sí Ìlọrin ẹ bá dẹ̀ ń bọ̀ láti Ìlọrin tẹ́ fẹ́ lọ Lókọ́jà kò sí kẹ́ má gbàbẹ̀ yẹn kọjá But ó yà mí lẹ́nu wípé àwọn bàbá wa wọ́n ṣẹ́ kọ́nà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa, wọn ò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa ibẹ̀ yẹn rárá rárá. Kí ló dé tí wọn ò fi sọ̀rọ̀ nípa ibẹ̀ yẹn? Ṣé a kì í ṣe Yorùbá ni àbí a kì í ṣe ara yín? Around 1991 tí mo bá rántí mo sì jọmọdé nígbà yẹn. Ìgbà yẹn ni IBB tó pín wa kúrò lábẹ́ Kwara. Abẹ́ Kwara la wà tẹ́lẹ̀. Tò torí ọ̀tẹ̀ ọ̀tẹ̀ àwọn àwọn olórí wa tó wà ńbẹ̀ yẹn ni wọ́n fi gbé wa kúrò lábẹ́ Kwara tí wọ́n dẹ̀ gbé wa lọ sábẹ́ Kogi tí wọ́n pín wa sípínlẹ̀ Kogi tí wọ́n dà wá pọ̀ pẹ̀lú àwọn ìgbìrà àti àwọn ìgalà àti àwọn àwọn àwọn àwọn bàṣà a dẹ̀ kì wọn èdè wa ò wọn èdè wa ò jọra wọn rárá rárá. eléyìí dẹ̀ ti wá di ìṣòro fún wa nítorí wípé wọn ti ẹ̀ wọn ti ẹ̀ kà wá kún kò sì sorúkọ míì tá ń jẹ́ ju orúkọ Yorùbá ń bẹ̀ yẹn lọ àṣà àti ìṣe wa gbogbo ẹ̀ ti Yorùbá ni inú mi ò bá dùn tí àwọn bàbá wa tán bá lè sọ̀rọ̀ nípa ìtàn area yẹn báwo ni àwọn àwọn, àwọn èèyàn wa báwo náà ṣe dé bẹ̀ yẹn torí èmi ò mọ̀ tán bẹ̀ yẹn. Mi ò mọ̀ bí wọ́n ṣe dé Kogi. Inú mi ò bá dùn tí wọ́n bá lè sọ̀rọ̀ nípa ìtàn yẹn.